લીબરઓફીસ બેઝ પરના આ મૌખિક ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું લીબરઓફીસ બેઝ શું છે બેઝ વાપરવા માટેની પૂર્વ જરૂરિયાતો બેઝ સાથે તમે શું શું કરી શકો રિલેશનલ ડેટાબેઝ બેઝિક્સ નવો ડેટાબેઝ બનાવો નવું કોષ્ટક બનાવવું લીબરઓફીસ બેઝ એ લીબરઓફીસ સ્યુટનું ડેટાબેઝ ફ્રન્ટ એન્ડ છે બેઝ એ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ સમાન જ છે બેઝ મફત અને ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે વિનામૂલ્ય અને ઉપયોગ કરવા અને વિતરણ કરવા માટે સ્વતંત્ર છે ચાલો બેઝ વાપરવા માટેની પૂર્વજરૂરીયાતો જોઈએ માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ માટેની સિસ્ટમ આવશ્યકતાઓ નીચે પ્રમાણે છે માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ 2000 સર્વિસ પેક 4 અથવા ઊંચી એક્સપી વિસ્ટા અથવા વિન્ડોઝ 7 1.5 હાર્ડ ડિસ્ક જગ્યા સાથે Pentium compatible PC Ubuntu Linux માટે સિસ્ટમ આવશ્યકતાઓ અહીં છે લિનક્સ કર્નલ વર્ઝન 2.6.18 અથવા ઊંચી પેન્ટિયમ કોમ્પેટિબલ પીસી વિન્ડોઝ અને લિનક્સ બંનેના સંસ્થાપન માટે આપણને 256 MB RAM જરૂરી છે 512 MB RAM આગ્રહણીય છે સિસ્ટમ જરૂરિયાતો વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી માટે www.libreoffice.org/get-help/system requirements ની મુલાકાત લો તમારે જાવા રનટાઈમ એન્વાયરન્મેન્ટ ને પણ સંસ્થાપિત કરવાની જરૂર રહેશે કે જે તમે નીચેની લિંક ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો કેન્દ્રમાં આવેલા ફ્રી જાવા ડાઉનલોડ લખેલ લાલ બટન ઉપર ક્લિક કરો જેવી ફાઇલ ડાઉનલોડ થઈ જાય તે ઉપર બે વખત ક્લિક કરો અને સંસ્થાપન કરવા માટેના સૂચનો અનુસરો ચાલો હવે LibreOffice બેઝના સંસ્થાપન માટે જોઈએ જો કમ્પ્લીટ સંસ્થાપન વિકલ્પ સાથે તમે પહેલાથી જ LibreOffice સ્યુટ સંસ્થાપિત કર્યું હોય તો તમે તમારી સ્ક્રીનના ડાબા તળિયે સ્ટાર્ટ મેનુ પર ક્લિક કરી LibreOffice બેઝ વાપરી શકો છો ઓલ પ્રોગ્રામ્સ પર ક્લિક કરો અને પછી લિબ્રિઓફિસ શૂટ પર ક્લિક કરો જો તમે લિબ્રિઓફિસ શૂટ સંસ્થાપિત ન કરેલ હોય તો તમે ઓફિસિયલ વેબસાઇટ libreofficeઓર્ગ ઉપર જઈ લીલા વિસ્તાર જે ઉપર ડાઉનલોડ લિબ્રિઓફિસ લખેલ છે તે ઉપર ક્લિક કરી બેઝ સંસ્થાપિત કરી શકો છો વિગતવાર સૂચનો લિબ્રિઓફિસ સ્યુટના પ્રથમ ટ્યુટોરીયલમાં ઉપલબ્ધ છે યાદ રાખો સંસ્થાપિત કરતી વખતે બેઝ સંસ્થાપિત કરવા માટે આ કમ્પ્લીટ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવો ઠીક છે ચાલો હવે આગામી વિષય ઉપર જઈએ લિબ્રિઓફિસ બેઝ સાથે તમે શું શું કરી શકો બેઝ સાથે તમે સંગઠિત ડેટા સંગ્રહ કરી શકો છો ડેટા એન્ટ્રી અને ફોર્મ્સનો ઉપયોગ કરીને ડેટા જોઈ શકો છો પ્રશ્નો અને ડિઝાઇનના ઉપયોગથી માહિતી મેળવવી અને સરસ પ્રિન્ટર રેડી રિપોર્ટો બનાવી શકાય છે બેઝ ડેટાબેઝોને વ્યવસ્થિત રાખવા માટે મદદ કરે છે કદાચ તમને ખબર હશે ડેટાબેઝ એ ડેટા ફોર્મ ક્વેરી અને રિપોર્ટોનું એક જૂથ છે ઉદાહરણ તરીકે બેઝ ગ્રાહક માહિતી માટેના ડેટાબેઝો એટલે કે કસ્ટમર ઇન્ફોર્મેશન ડેટાબેઝિસ વ્યવસ્થિત કરવા માટે વાપરી શકાય છે વેચાણ ઓર્ડર એટલે કે ઇન્વોઇસીસ ટ્રેક કરવા વિદ્યાર્થીઓના ગ્રેડ ડેટાબેઝો જાળવવા અથવા લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝ બનાવવા ચાલો હવે ડેટાબેઝો માટે અમુક પાયાગત વિશે શીખીએ ડેટાબેઝમાં કોષ્ટકોમાં ડેટા સંગ્રહિત અને યોજવામાં આવે છે કોષ્ટકો પાસે પંક્તિઓ અને સ્તંભોમાં અલગ ટુકડાઓમાં ડેટા સંગ્રહિત થયેલા હોય છે આવા ડેટાબેઝને રિલેશનલ ડેટાબેઝ પણ કહેવામાં આવે છે જ્યાં કોષ્ટકો એકબીજા સાથે કોલમની મદદથી સંબંધિત હોય છે ચાલો લાઇબ્રેરી માટે એક સરળ ડેટાબેઝ ધારો લાઇબ્રેરી પુસ્તકોનો સમૂહ હોઈ શકે છે હવે પુસ્તકો લાઇબ્રેરીના સભ્યોને આપી શકાય છે પુસ્તકને શીર્ષક લેખક પ્રકાશક પ્રકાશન વર્ષ અને ભાવ હોઈ શકે છે અને લક્ષણો એટલે કે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા ગુણધર્મો એટલે કે એટ્રીબ્યુટ્સ કહેવામાં આવે છે એ જ રીતે એક લાઇબ્રેરી સભ્યને નામ ફોન નંબર અને સરનામું હોય છે અને લાઇબ્રેરી પુસ્તકો ફક્ત તેના સભ્યોને જ આપી શકાય છે ચાલો હવે જોઈએ કે આ ડેટાને અલગ કોષ્ટકોની પંક્તિઓ અને સ્તંભો તરીકે અલગ કેવી રીતે સંગ્રહ કરી શકાય છે દરેક પુસ્તક વિશેની માહિતી બુક્સ કોષ્ટકમાં સંગ્રહિત કરી શકાય છે તેના આ ગુણધર્મો સ્તંભો બને છે book title author publisher year of publication અને પ્રાઇસ દરેક પુસ્તકને અલગ પાડવા માટે ચાલો એક unique identifier column book ID ઉમેરીએ આ રીતે આપણી પાસે બે સંપૂર્ણપણે અલગ પુસ્તકો સમાન શીર્ષક સાથે હોઈ શકે છે તે જ રીતે મેમ્બર્સ કોષ્ટક પાસે નેમ અને ફોન નંબર જેવી સ્તંભો હોઈ શકે હવે દરેક સભ્યને અલગ રીતે ઓળખવા માટે મેમ્બર આઈડી અને આપણું ત્રીજું કોષ્ટક બુક ઇશ્યુડ માં આપણે પુસ્તકો લીધેલ સભ્યોને રાખી શકીએ છીએ આ કોષ્ટક book issued member date of issue date of return actual date of return whether checked in or not એનો ટ્રેક રાખશે ડેટાને એકબીજા સાથે જોડવા માટે આપણે આ કોષ્ટકો વચ્ચે સંબંધ સ્થાપિત કરી શકીએ છીએ હવે આ આપણને રિલેશનલ ડેટાબેઝ વ્યવસ્થિત કરવા માટે મદદ કરે છે રિલેશનલ ડેટાબેઝ પરના અદ્યતન વિષયો માટે અમારા અન્ય ટ્યુટોરિયલની વેબસાઇટ spoken tutorialorg ઉપર જઈ સંદર્ભ લો ઠીક છે ચાલો હવે લાઇબ્રેરી કહેવાતા આપણા પ્રથમ બેઝ ડેટાબેઝ સાથે શરૂ કરીએ નવો ડેટાબેઝ બનાવવા માટે ચાલો પ્રથમ બેઝ પ્રોગ્રામ ખોલીએ પછી સ્ક્રીનના તળિયે વિન્ડોઝના સ્ટાર્ટ મેનુ ઉપર ક્લિક કરો પછી ઓલ પ્રોગ્રામ્સ ઉપર ક્લિક કરો અને પછી લિબ્રિઓફિસ સ્યુટ અને લિબ્રિઓફિસ બેઝ પર ક્લિક કરો ડેટાબેઝ વિઝાર્ડ શીર્ષક ધરાવતી એક પોપઅપ વિન્ડો ખુલે છે નવો ડેટાબેઝ બનાવવા માટે નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરો નીચેની વિન્ડોમાં ફિનિશ બટન પર ક્લિક કરો આ સેવ એઝ વિન્ડો ખુલે છે આપણે લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝ બનાવી રહ્યા હોવાને કારણે આપણે ફાઇલ નેમ લખાણ બોક્સમાં લાઇબ્રેરી લખીશું હવે પછી સેવ બટન પર ક્લિક કરો હવે આપણે અંદર છીએ આગળ ચાલો ડેટા સંગ્રહ કરવા માટે કોષ્ટકો બનાવીએ નવું કોષ્ટક બનાવવા માટે ડાબી બાજુ પર ડેટાબેઝ યાદીમાં ટેબલ્સ ચિહ્ન પર ક્લિક કરો જમણી તકતી પર ટાસ્ક લિસ્ટમાં create table in design view પર ક્લિક કરો તે અન્ય વિન્ડો ખોલશે અહીં ફિલ્ડ નેમ હેઠળ પ્રથમ સ્તંભ તરીકે બુક આઈડી લખો ફિલ્ડ ટાઇપ સ્તંભ ઉપર ખસવા માટે ટેબ કળનો ઉપયોગ કરો બુક ઇડ દરેક પુસ્તક માટે અલગ અલગ નંબર હોવાથી નીચે આવતા યાદીમાંથી ફિલ્ડ ટાઇપ તરીકે ઇન્ટિજર પસંદ કરો નીચે વિભાગમાં ફિલ્ડ પ્રોપર્ટીઝ બદલો ઓટો વેલ્યુ નો થી યેસ માં બદલો આ ફિલ્ડ હવે દરેક પુસ્તકને અલગ રીતે ઓળખશે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ ફિલ્ડને પ્રાઇમરી કી પણ કહેવામાં આવે છે બુક આઈડી ફિલ્ડમાં ડાબી તરફ પીળા ચિહ્નની નોંધ લો ચાલો જોઈએ આપણે ફિલ્ડ નેમ્સ માટે ફિલ્ડ ટાઇપ્સ કેવી રીતે પસંદ કરીશું field type text integer numeric decimal અથવા દાતે હોઈ શકે જે ફિલ્ડોમાં સામાન્ય જાણકારી હોય તે માટે ટેક્સ્ટ વાપરો ઉદાહરણ તરીકે નેમ ટાઇટલ એડ્રેસ જે ક્ષેત્રો માત્ર નંબર જ સમાવી શકે છે તે માટે ઇન્ટીજર ન્યુમેરિક ડેસિમલ વાપરો ઉદાહરણ તરીકે કિંમત માહિતી જેવી ફિલ્ડ માટે ન્યુમેરિક વાપરો વર્ષ માટે ઇન્ટીજર વાપરો ચાલો હવે બાકીની ફિલ્ડો બનાવીએ title, field type text, author, field type text, Publisher, field type integer, publisher, field type text, price, field type numeric લંબાઈ 5 અને દશાંશ સ્થળોને 2 થી બદલો ફોર્મેટ એક્ઝામ્પલ બટન પર ક્લિક કરો આ ફિલ્ડ ફોર્મેટ વિન્ડો ખોલશે કેટેગરી લિસ્ટમાંથી કરન્સી અને ફોર્મેટ લિસ્ટમાંથી INR પસંદ કરો ચાલો રૂપિયા 1234 પસંદ કરીએ જેમાં બે દશાંશ સ્થળો છે નોંધ લો કે બે દશાંશ સ્થળોનો સમાવેશ સાથે કુલ લંબાઈ 5 છે ઓકે બટન પર ક્લિક કરો હવે આપણે બુક્સ કોષ્ટક માટે બધી કોલમ બનાવી દીધેલ છે ચાલો હવે કોષ્ટક સંગ્રહો ફાઇલ મેનુ નીચે સેવ ચિહ્ન પર ક્લિક કરો ટેબલ નેમ લખાણ બોક્સમાં બુક્સ લખો નોંધ લો કે તે એ જ સ્થાને સંગ્રહવામાં આવે છે જ્યાં લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝ છે કારણ કે કોષ્ટકો ડેટાબેઝનો એક ભાગ છે અને ઓકે બટન પર ક્લિક કરો આગામી ટ્યુટોરીયલમાં આપણે બુક્સ કોષ્ટકમાં ડેટા ઉમેરીશું અને મેમ્બર્સ અને બુક ઇશ્યુડ કોષ્ટકો બનાવીશું અહીં આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે સારાંશ માટે આપણે શીખ્યા LibreOffice બેઝ શું છે બેઝ વાપરવા માટેની પૂર્વજરૂરિયાતો બેઝ સાથે તમે શું શું કરી શકો રિલેશનલ ડેટાબેઝ બેઝિક્સ નવો ડેટાબેઝ બનાવવો નવું કોષ્ટક બનાવવું આ શ્રેણીમાં આગામી ટ્યુટોરીયલ ટેબલ્સ એન્ડ રિલેશનશિપ્સ ઉપર છે મૌખિક ટ્યુટોરીયલ યોજના એ ટોક ટુ ટીચર યોજનાનો ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ યોજના spoken tutorialorg ઉપર સંકલન થાય છે આ ઉપર વધુ માહિતી spoken-tutorial.org/nmeict-intro ઉપર ઉપલબ્ધ છે આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર